a great run. Ronaldo Benzema. He has the impact. Zidane brings him on and he pays. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.